abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasuli akram sollallohu alayhi vasallam kim yo'qolgan narsani masjidda ovoza qilib e'lon etayotgan kishini eshitsa kimdir yo'qolgan narsasini ovoza qilyapti masjidda odam ko'pda masjidda e'lon qilyapti yo'qolib qolibdi yo pasporti yo'qolib qolgan yo plastigi yo'qolib qolgan yo hokazo boshqa narsasi yo'qolib qolgan e'lon qilayotganini eshitib qolsa deyapti olloh uni senga qaytarmasin masjidlar bu maqsadda qurilmagan desin deyapti hadisda kelyaptimi mana shuni payg'ambar alayhissalotu vassalom shu gapni aytayotganlarini eshitdim deydilar masjidlar bu uchun bino qilinmagan olloh senga bu narsangni qaytarmasin deb aytsin deyapti shunday e'lon qilingan kishiga deydi qarang yana boshqa bir hadisda burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishi masjidda kim menga yo'qolgan qizil tuyamni olib keladi deb ovoza qildi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam topa olmagin masjidlar nima uchun qurilgan bo'lsa o'shanga asoslangandir dedilar qarang ya'ni bir odamni qizil tuyasi yo'qolib qolgan ekan masjidda e'lon qilayotgan ekan mani qizil tuyam yo'qolib qoldi kim topsa olib kelib bersin deb aytayotgan vaqtlarida rasululloh nima degan ekanlar yo'q topilmasin degan ma'noda mana shunday gaplarni aytgan ekanlar bu masjidlar bu, bu uchun qurilmagan masjidlar ibodat uchun qurilgan degan gaplarni aytgan ekanlar qarang yana boshqa hadisda mana masjidda gaplashib o'tiramiz masjidlarda ovozli gaplashib o'tirib bu borasida ham hadislar kelgan ekanki qarang soib ibn yazid roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki masjidda turgan edim deydi bu zot sahoba masjidda turgan edim bir kishi menga mayda tosh otib qoldi deydi mayda tosh otib qoldi qarasam umar ibn hattob roziyallohu anhu ekan umar roziyallohu anhu menga tosh otayotgan ekan qarasam shunda u zot aytdiki u bor anavi ikkalasini oldimga boshlab kel dedilar qarang umar roziyallohu anhu soib ibn yazidga u ikkalasini gaplashib o'tirganda oldimga olib kelgan dedilar deydi men ikkovini boshlab keldim sizlar kimsizlar deb so'radi haligi toiflikmiz deyishdi agar shu shahar ahlidan bo'lganingizda ta'zirlaringizni berardim agar shu madinalik bo'lganlaringda ta'zirlaringni bergan bo'lardim rasuli akram sollallohu alayhi vasallam masjidlarida ovozlaringizni ko'tarasizlar dedim deydi qarang ovozlaringni chiqarmanglar agar madinalik bo'lganlaringda man sizlarni ta'zirlaringizni berib qo'ygan bo'lardim deyaptilarda qarang demak bu hadislardan bilinadiki masjidda yo'qolgan narsasini e'lon qilib bo'lmasligi va masjidda gapirmaslik kerak ekanligi ma'lum bo'larkan bu ham ijtimoiy odoblardan masjid odoblaridan hisoblanarkan shuning uchun payg'ambarimiz bu narsalardan qaytarganmi yo'qolgan narsasi topilmasin degan gaplarni aytib o'tyapti. shunday bo'lishini xohlamasak demak bu joylarda haligi ko'p juma kunlari shu holatlar bo'lib qoladi bizga yozib chiqarishaveradi iloji boricha aytilmaydi aytmaymiz sababi shu ma'noga hadisdagi tushib qolmasligi uchun shuning uchun e'lon qilib bo'lmas ekan alloh taolo barchalarimizni o'zini yo'lidan adashilmaydigan bandalardan qilsin va axiru davana anilhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika arhamar